Ya. Buenas tardes, eh, somos trabajadores de, la sección sindical de CGT Madrid, España y desde aquí queremos enviar todo nuestro apoyo y solidaridad a los profesores en Italia, los profesores que están en lucha en Italia por unos despidos que les quieren hacer, unos despidos totalmente irracionales, 60.000 despidos. Tenemos que unirnos en la lucha obrera y estamos con vosotros desde aquí, desde España, desde Madrid. Mucha fuerza a los profesores en Italia. ¡Ánimo, compañeros! ¡Ánimo! ¡Fuerza! fuerza.